ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की सीरीज में आपका इस्तकबाल है ये ट्यूटोरियल्स ब्लेंडर 2.59 के साथ शुरुआत करने और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ब्लेंडर 2.59 को नस्ब करने और रन करने के बारे में हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ इस सिक्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है अपना इंटरनेट ब्राउजर खोलें मैं फायरफॉक्स 3.09 का इस्तेमाल कर रहा हूं। एड्रेस बार में टाइप करें www.blender.org और एंटर दबाएं ये ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है ब्लेंडर वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉलर या सोर्स कोड दस्तियाब है यहाँ पेज के हेडर के नीचे दाएं तरफ डाउनलोड ब्लेंडर लिंक है डाउनलोड पेज पर जाने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे जैसा आप देख सकते हैं ये ब्लेंडर का ताज़ा तरीन वर्जन है आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं 32 बिट या 64 बिट इंस्टॉलर आप अपनी मशीन के मुताबिक किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं 32-bit और 64-bit सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए ब्लेंडर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पर हमारे ट्यूटोरियल को देखें वेबसाइट ब्लेंडर प्रोग्राम फाइल्स के जिप्ड आर्काइव भी फराहम करती है ब्लेंडर को रन करने के लिए जरूरी तमाम फाइल्स इस आर्काइव में हैं आपको अपनी पसंद के फोल्डर में फाइल्स को अनजिप और एक्सट्रैक्ट करना होगा और ब्लेंडर एग्जीक्यूटेबल को रन करना होगा मैं समझाता हूँ इंस्टॉलर और आर्काइव के बीच अहम फर्क ये है कि इंस्टॉलर ब्लेंडर एप्लीकेशन फाइल्स को सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में रखता है स्टार्ट मेन्यू में एक आइकन और डेस्कटॉप पर एक आइकन रखता है और ब्लेंडर के साथ ब्लेंड फाइल्स डिफ़ॉल्ट तौर पर ओपन करता है जबकि zip आर्काइव में सभी एप्लीकेशन फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल ब्लेंडर फाइल्स एक सिंगल फोल्डर में हैं, जिसे कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में कॉपी किया जा सकता है अब अगर मैं मेरी मशीन के लिए आर्काइव का इस्तेमाल करना चाहता हूँ मुझे 32-बिट आर्काइव की जरूरत है 32-बिट आर्काइव के लिए डाउनलोड लिंक पर बायां क्लिक करें और डाउनलोड शुरू करें जैसा कि मैंने पहले कहा मेरा इंटरनेट ब्राउज़र Firefox 3.09 है यहाँ दिखाए गए डाउनलोड के स्टेप्स दीगर तमाम इंटरनेट ब्राउज़र्स में एक जैसे होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं download progress green vertical strips के साथ ये हॉरिजॉन्टल डाउनलोड बार जाहिर करता है कि कितना डाउनलोड हो गया है डाउनलोड की रफ्तार आपके इंटरनेट कनेक्शन पर इंहिसार करती है बरह मेहरबानी इसके मुकम्मल होने तक इंतज़ार करें आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले डाउनलोड पर दायां क्लिक करें ओपन कंटेनिंग फोल्डर पर बायां क्लिक करें जिप पर बायां डबल क्लिक करें ये विनजिप जैसा एक आर्काइवर खोलेगा जो किसी भी विंडो मशीन में डिफ़ॉल्ट तौर पर नस्ब होता है एक्सट्रैक्ट पर बायां क्लिक करें फहरिस्त से अपना फोल्डर मुंतखब करें मैं माय डॉक्यूमेंट्स में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं एक्सट्रैक्ट पर बायां क्लिक करें ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ ये प्रोग्रेस बार जाहिर करता है कि कितना एक्सट्रैक्शन हो गया है अब आप अपनी स्क्रीन पर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर देख सकते हैं फोल्डर को खोलने के लिए बायां डबल क्लिक करें ब्लेंडर एग्जीक्यूटेबल पर बायां डबल क्लिक करें विंडो एक हिफाजती इंतबाह की अक्कासी करता है the publisher could not be verified इससे परेशान न हो रन के बटन पर क्लिक करें अब अगर आप इंस्टॉलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ब्लेंडर वेबसाइट पर वापस जाएं। पेज पर सबसे ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करें ये हमें वापस डाउनलोड पेज पर ले जाता है मेरी मशीन के लिए मुझे 32-बिट इंस्टॉलर की जरूरत है लिहाजा मैं 32-बिट इंस्टॉलर के लिए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करता हूं और डाउनलोड शुरू हो जाता है समझाने में आसानी के लिए मैंने मेरी मशीन पर ब्लेंडर वेबसाइट से इंस्टॉलर पहले से ही डाउनलोड किया है मैं अब तनसीब के स्टेप्स बताता हूँ इंस्टॉलर पर बायां डबल क्लिक करें विंडो सिक्योरिटी इंतबाह अक्कासी करता है the publisher could not be verified इससे परेशान न हो रन के बटन पर क्लिक करें तो अब ब्लेंडर सेटअप विजर्ड इस तरह लग रहा है तनसीब के अमल के अगले मरहले में जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स में इंस्टॉलर लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाता है बाकी एग्रीमेंट देखने के लिए पेज डाउन पर क्लिक करें मैं इसे पढ़ने का मशवरा देता हूँ जहन में रखें कि ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है आपको ब्लेंडर की तनसीब के लिए इस लाइसेंस एग्रीमेंट को तस्लीम करना होगा जारी रखने के लिए आई एग्री के बटन पर क्लिक करें ये दूसरा मरहला आपको तनसीब के लिए अज्जा का इंतखाब करने की इजाज़त देता है मैं आपको डिफ़ॉल्ट तौर पर मुंतखब तमाम अज्जा को नस्ब करने का मशवरा देता हूँ और इंस्टॉलेशन जारी रखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें तो यहाँ आपके पास ब्लेंडर के लिए तनसीब की जगह का इंतखाब करने के लिए ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट तौर पर प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर मुंतखब है जो ब्लेंडर को इंस्टॉल करने के लिए एक अच्छी जगह है लिहाजा आगे बढ़ें और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ ये प्रोग्रेस बार जाहिर करता है कि तनसीब कितनी मुकम्मल हुई है आमतौर पर ये मुकम्मल होने में एक मिनट से भी कम वक्त लेता है ये ब्लेंडर सेटअप को मुकम्मल करता है ब्लेंडर आपकी मशीन पर इंस्टॉल हो गया है रन ब्लेंडर चेक बॉक्स को मुंतखब रहने दें फिनिश के बटन पर क्लिक करें ब्लेंडर खुद ब खुद रन होगा शर्त यह है कि Blender binary original extracted directory में है ब्लेंडर किसी इजाफी इन्हिसार या एडिशनल डिपेंडेंसीज के बगैर सीधा रन होगा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 रबता करें contact at spoken hyphen tutorial dot हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया